कोका वाले तनी पीठ छौरी हिट हो जाइबे कोका वाले तनी पीठ छौरी हिट हो जाइबे चीनी के जैसे तू मीठ हो जाइबे आय हाय चीनी के जैसे तू मीठ हो जाइबे कोका वाले तनी पीठ छौरी हिट हो जाइबे कोका वाले तनी पीठ छौरी हिट हो जाइबे कोका वाले तनी पीठ छौरी हिट हो जाइबे पीट छौरी ही ढो जाई बे ठोका वाले तनी पीट छौरी ही ढो जाई बे ठोका वाले तनी पीट छौरी ही ढो जाई पीट छौरी हिट हो जाइबे ठोका वाले तनी पीट छौरी हिट हो जाइबे ठोका वाले तनी पीट छौरी हिट हो जाइबे